ජාතික වෙසක් සතිය අදින් ආරම්භ වෙනවා. අද දින සිට ලබන අටවනදා දක්වා ජාතික වෙසක් සතිය ක්‍රියාත්මකයි. වෙසක් සතිය නිමිත්තෙන් දිවයින පුරා ආගමික වැඩසටහන් රසක් සංවිධානය කර ඇති බව බුද්ධ ශාසන අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක පවසනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉපදීම බුදුවීම සහ පිරිනවන් පෑම යන උතුම් සම්බුදු තෙමගුල සිදු වූ අසිරිමත් වෙසක් පුන් පොහෝ දිනයේ යෙදී ඇත්තේ ලබන පස්වනදාටයි. එසේම මෙවර රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් පැවැත්වීමට නියමිතයි. මේ අතර කොළඹ හුණුපිටිය ගංගාරාමය කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ජනාධිපති කාර්යාලය අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය එක්ව සංවිධානය කරන දෙදහස් විසිතුන බුද්ධරශ්මි වෙසක් කලාපය සමාරම්භක අවස්ථාව අද පැවැත්වුණා. ඒ නිදහස් චතුරශ්‍ර පරිශ්වයේදී. දුතියංති ධම්මං සරණංගච්ඡාමි දුතියංපි සංගං සරණංගච්ඡාමි යාමි බුද්ධ රශ්මී ජාතක වෙසක් වැඩසටහනේ සමාරම්භ කටයුත්ත තමයි මේ. අපි ආරම්භ කරන්නේ එයට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රතිපත්ති පූජාව ආරම්භ කරන්නේ. ඒ තමයි මේ සති වඩවන සතිමත් බව ඇති කරන මේ භාවනාවේ වැඩසටහන. සතිය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යෙදෙන කාර්යයට සිත යොමු කර වර්තමාන මොහොතට එළඹ සිටීමෙන් හා තීන්දුව තීරණ වලින් තොරව ඒ ඒ මොහොතේ සිහිය පැවැත්වීමේ අත්දැකීම් තුලින් මතුවන දැනුවත් වීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මය සතා සිව්පාවා මුළු මහත් පරිසරයටම දේශනා කළ වදාලා. ඒ මත ගොඩනැගුණු ජාතියකට අනාගතය සඳහා වූ අපේ තරුණ පරම්පරාව, ශිෂ්‍ය පරම්පරාව.